Hindi, yun. sir! Ako ang namasahe sa'yo nun, hoy! Huwag kang maniwala niya, Huwag sir. ka talaga niya, sir, eh. Kasi, <laughs> wala po akong sir Sinungaling pamasahe. ka. Sinungaling Nag- ka! Ano, hayop nag- ka! kita. Namiss siya ka ata. Hindi ko Nakakain ka ng maraming ano, bitsin. Ano, sir, eh? Napunta yung pera sa pamasahe. Pamasahe Sinungaling po, talaga papuntang Mindanao. Ba't di natin bigyan ng one more chance? Ako mag-sponsor, mag-date kayo, mag-out of town kayo, punta kayong Ayoko na, Boracay. sir. Promise, kung gusto niyo pa hanggang Hong Kong pa, Ayoko alaala sa anak niyo gagawin ko to. Kahit na Sydney, Australia o kaya New York, sir. ayoko na. Kaya ayaw na niya, ayaw na niya sir sa akin. Kasi may ano na siya, may kachat na yan eh. Kaya Kahit lagi South ang Korea, ganyan, sir. kahit ipaharap pa si Jungkook sa harap ko, ayoko nang lumuhod sa'yo. Tapos na. Ganun talaga tapos, sir. tapos na Kasi nga, akong sir. magtiis. GR, maawa ka sa akin. talaga siya, sir, kachat. Kaya Maawa ka yan. sa akin. Hugging a sea.